Esta tabla ya la cepillé por esta cara y este canto está plano y perpendicular, es decir, este ángulo es de 90 grados. Voy a utilizar eso para, con esto, hacer una tabla un poco más angosta que necesito para completar eh, los lados de la caja. aquí tengo mi sierra y voy a primero cortar el ancho y luego reacerrar. Luego hacerla un poco más angosta y sacar de pronto dos tablas de esta. Ahora tengo una tabla, gracias a mi sierra, que tiene dos cantos paralelos y una cara plana. Voy a adquirir otra cara plana para eso me toca quitar el seguro porque necesito reacerrar. Lo voy a hacer, voy a reacerrar esto en dos pasos. Es decir, primero voy a proyectar la sierra solamente hasta un poco menos de la mitad. De hecho, esto es demasiado para tratar de cortarlo en una sola pasada. Y voy a utilizar una de las tablitas que ya tengo cortada para ubicar el ancho. En lugar de medir de nuevo, uso una tablita que ya tengo, lo cual evita que tenga errores de medición. Listo. Necesito tablitas como esta, un par. Voy a apoyar la cara plana contra el tiento y como los dos cantos son, son paralelos, puedo cortar. Ya con esto tengo